Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Blackjack, die is bijna leeg, Blackjack! Hey, Hé, hey, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, laat ze hem vallen, Joyce! Ja, die is leeg. Hé, black Blackjack! Hoi! Hoi, oh, hoi! Zo Joyce! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Joyce! Oh, Joyce! Oh, Joyce, je hebt een Joyce! Hé, hey, Blackjack! Die is leeg, Ja, die is leeg. Die bakken zijn leeg. Hé, hey, Blackjack! Appeloesers!